The topic of my today's presentation is the rules for research questions in your thesis oblique paper. आप thesis लिख रहे हैं या कोई research paper लिख रहे हैं इसके लिए आप अपने questions कैसे design करेंगे तो ये आज की presentation में आपको बताता हूँ So let's start from the very first slide. ये rules क्या है इंट्रोडक्शन में आपको ये बताता जाओ there is no universal set of criteria for a good research question research question बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ना कोई क्राइटेरिया है यूनिवर्सली तौर पे different research methods have different priorities and requirements आपको एक बात बताता जाऊं कि research question इन quantitative should be different from the research question in qualitative methods a good research questions for a quantitative paper will differ from that of qualitative research. Similarly, our questions for a social research methods will differ from applied method research paper. ये मैं आपको ये बताता जाऊं कि रिसर्च क्वेश्चन बनाते वक्त सोशल साइंस के जो रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अप्लाइड मेथड रिसर्च पेपर से In generals, however, a good research question should follow few rules. Those are given on next slides. दोनों क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ रूल्स है अगर आप इसको गो थ्रू करें तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे रिसर्च क्वेश्चन अपने थीसिस में या पेपर में बना सकते हैं और वो अगर आप जहन नशीन करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी होगी कि कुछ रूल्स होते हैं रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए क्लियर एंड फोकस्ड आपका जो क्वेश्चन होता है in other words the question should clearly state what the writer needs to do आपने जो क्वेश्चन पूछा है अपने रिसर्च पेपर में या अपने वो उसमें थीसिस में तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस किस चीज़ पे है तो रिसर्च क्वेश्चन ये इस तरह क्लियर हो क्योंकि आपने जिससे क्वेश्चन पूछना होता है या अपने रिसर्च के क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है तो वो फोकस बेस्ड हो और वो क्लियर हो वजाहत के साथ हो the question should clearly state what the writer needs to do कि राइटर ने क्या करना है किस क्वेश्चन का जवाब देना तो एक तो नंबर एक रूल्स है not too broad and not too narrow second rules है कि the question should have an appropriate scope if the question is too broad it will not be possible to answer it thoroughly within the word limit if it is too narrow you will not have enough to write about and you will struggle to develop a strong argument see the activity below for example मैं आपको एक बात ये भी बताता जाऊँ कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना कि इतना ब्रॉड हो कि आइडेंटिफिकेशन में मसला हो और ना इतना नैर हो कि उसको जो है ना जो आप चीज़ एड्रेस करना चाहते हो आपको समझ में ना आए इस क्वेश्चन का मतलब ये दो रूल्स आप जहन में रखिए आपका क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो ना बहुत ज़्यादा नैर हो इसमें आप इंफॉर्मेशन को एड्रेस करें these जो रूल्स है not too easy to answer not too easy to answer का ये मतलब है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए सिंपल ये जवाब ना हो कि यस और आपने बस ये और नो कर दिया और अपना एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया कि ये यस या नो में जवाब है समटाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं रिसर्च पेपर में या थीसिस में कि अगर आप यस कर दें let's suppose yes how to, to what extent you said yes या मतलब नॉट ब्रॉडली आप यस कहना चाहते हैं नॉट आप यस कहना अगर आप उसको कह दें कि नो ओपिनियन इस तरह एक्सटेंड करें कि to some extent yes too narrow method मतलब इस तरह की जो ना आप अपने क्वेश्चन है क्वेश्चंस को भी डिवेलप करना चाहेंगे कि सिर्फ यस या नो पे इतफा ना करें no no to what extent yes to what extent तो ये रूल्स नंबर तीन है कि आपका मतलब आंसर इजी ना हो कि ये उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो कि आप किस ऑप्शन को एड्रेस करना चाहेंगे not too difficult to answer यहाँ पे आपने ये चीज जहन में रखना है कि you must be able to answer the question time frame and word आपके पास वर्ड का भी लिमिट होना चाहिए टाइम फ्रेम भी लिमिट और इसी के अंदर अंदर अगर आप डिफिकल्ट ना हो तो ये आपका ऐसा आंसर हो जो आपको आ, मतलब पता चला है कि इसका आंसर देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रिसर्चेबल ये नेक्स्ट रूल्स है researchable you must have access to suitable amount of quality research material such as academic books and reference journals articles आपने अमूमन ऐसा टॉपिक तलाश करना है जो रिसर्चेबल हो और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिसर्चेबल हो कि वो आपको पता चले कि इसकी आंसर एकेडेमिक बुक से या जो रिफ्यूड जर्नल्स जो रेफर किए हुए उन्हीं में इसके आर्टिकल के रेलिवेंट हो आपके पेपर से रेलिवेंट ताकि उसका जो ना मवाद आपको मिल जाए analytical rather than descriptive in other words your research question should allow you to produce an analysis of any shop rather that simple I more this आपने अक्सर देखा होगा कि आपके क्वेश्चन जो है ना एनालिटिकल होनी चाहिए एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये रिसर्चर एनालिसिस करता है ना कि किसी मसले को डिस्क्राइब कर दे तो ये चंद रूल्स है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा कि रिसर्च क्वेश्चंस को बनाए कैसे जाते ये तो चंद जर्नल रूल्स है ये चाहे क्वालिटेटिव चाहे क्वान्टिटेटिव चाहे मिक्स मेथड रिसर्च हो तो आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे मुझे उम्मीद है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकेंगे और ये पेपर के लिए इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया होता वो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं या रूल्स मैंने जो पिछले लेक्चर्स में ये थे वो भी क्वेश्चन के थे तो आज का ये जो लेक्चर है ये rules for research question in आपने अगर पेपर डिज़ाइन करने आती है लिखनी उसमें रूल्स कैसे लिखी जाती है क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं तो इसके मुताबिक रोज़ा वो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में आसान करूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दूँगा मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद भी आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी तो बर करम आप दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जो बिगिनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसे आसानी thank you so much once again और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए watch my channel research methods with Abid Singh thank you so much once again अस्सलाम वालेकुम